اجري يعني زلمه بشتغل بالارض بالزراعه آه، قاعد بشتغل بالارض آه، ما اعرفش انه كانه جيش زرع الغام قام اللغم ثار ادى الى بتر اجري انبترت اجري من 2014 صار لي سنتين والله حياتي اللي صفيت عايشها حياه صعبه كثير آه، ضيقه مش قادر اعين اولادي مش قادر اعين ولا قادر اعين حالي ولا قادر اطلع اروح اشتغل او احصل اجني شيء لاولادي كعمل مش قادر لا اشتغل ولا قادر اروح ولا قادر اجي والله يا اخوي صعب قد ما تتصور مش قادر اطلع لبرا برانية البيت مش قادر اوصل السوق مش قادر اجيب غرض الي او لاولادي ك... كعيله أه... لعيلتي آه، لاسرتي مش قادر اطلع لبرا اجيب غرض اي غرض للبيت قاعد آه، اتلاقي بروح على الطريق على اطلب غرضي من الناس تجيب لي اياه من السوق ما بقدرش اطلع لبرا ما بقدرش ارشح آه، طرف ولا هو ببالي هالطرف قد ما هي المعيشه مكلفه يعني الحياه مكلفه للاطفال ولا لبيتي ولا لاسرتي ما بقدرش آه، مش قادر اجلد بيتي تا ارشح طرف ما بقدرش ارشح Uh... شفت الحياه آه، صرت اعين حالي صرت اطلع صرت اروح اجيب حاجاتي حاجات البيت صرت اتحرك الحمد لله الله يجزيهم الخير اللي ركبوا لي الطرف والله ليتوا يجعلوا من ميزانات حسناتهم